До трех считаю. Раз. Два. Так, более не существует. Страхов по нет. Каждый, кто в Украине лютует, будет нести ответ. Я состою из дробных, острых осколков снов. Встретить зверей человекоподобных. Всецело я готов. Мысли мои из крика, голос, извечный зов, образ святого лика, взгляд миллионов слов – я состою из кадров, записей и редков. Лучше меня не надо. Но я как есть таков. Не люблю, когда меня не слушают.